No, no nečučím Nepovídej, teď vidím, jak čučíš Ne, ne, ne, nečučím Čučíš? No, no tak jsem se trošku začučel, no. Protože má oči jako svatá Klára. Vlasy jako Terezička. A tady tohle jako Máří Magdalena. Možnost, že o tebe Init projeví zájem, je menší než jedno procento. Takže mám šanci. Jo. Nemusíš se bát, protože mám veliký dýmák a ovládám ho jako profík. Chtěla bys ho vidět? Jen co dozněly výstřely, ozval se další motocykl a na něm muž s koženou brašnou. Rozkaz ten zněl jasně. Nesmí projet za žádnou cenu. Je hraniční kontrola, vezete někoho. Zjevně Byl to narušitel a nejspíš vrah.